А, Можете представить свою группу? This is on the on the upright bass. One of my favorite bass players, uh, PJ Waiderka. Эм, На контрабасе PJ Лидерка. This is uh, on violin and vocals and sort of the muse of this group, Leah Ziegler. Э, Лия Зигер э, — это э, скрипачка, вокалистка и, э, можно сказать, муза нашей группы. And Max plays rhythm guitar and arranges a lot of our music. А, Max Мак- O'Rourke. Макс sorry. Урурк, да, э, это э, ритм-гитара э, и аранжировочная гитара. Скажите, пожалуйста, вы э, цыган? Am I a gypsy? Gypsy. Yes. You, Are you, you you're a a gypsy? Um, no, no, not even close, actually. <laughs> I, I am a gypsy in the sense that I don't live anywhere. I don't have a home anywhere, so I kind of travel the world? Э, в прямом значении нет, даже близко нет, но в моем э, как бы, духовном ощущении я к ним близок, потому что я люблю э, бывать в разных местах и не люблю жить на одном, оставаться на одном месте. Угу. Какие музыканты вас вдохновили на заняться музыкой? Uh, what uh, направлении? musicians influenced uh, on you? Um, I Who think... inspired you? for, let's say for the music we're playing right now, uh, it's it's mainly Django Reinhardt, Astor Uh-huh, Ja- Piazzolla, and um, a lot of blues guitar players like Stevie Ray Vaughan or Jimmy Vaughan. Вот если говорить о музыке, которую мы сейчас играем, то это Джанго Рейнхольд, э, А- Астор Пьяццола и блюзовые исполнители больше всего. Хотел я вас по альбомам спросить. На всех ваших альбомах есть времена года, то есть. And uh, I was surprised that on all your albums you had uh, some songs connected with uh, seasons, seasons of the year. С чем это связано? And uh, how can you explain this? Um, is it occasionally or it is for purpose? No, I I think it started started with just I wrote three songs that I thought in some way were connected, and I named them after the three months. Э, Сначала я написала три песни, которые как-то вот были связаны между собой, э, и я н- назвала их три месяца. And um, so that gave me the, the in- future inspiration for one day try and finish all 12 months. И- And having Leah, the way she played, we made all, all the months classical. и это дало как бы, мне вдохновение на, вдохновение на написание дальнейших э, песен, которые связаны с другими месяцами, и в том числе, вот когда подключилась э, Лия с э, классическим уже видением музыки. Ну, еще пару вопросов по вашему последнему альбому, называется uh, «Walking Home». And some questions about your last album, «Walking Home». Вот, а, я послушал заглавную композицию как игра так и называется, Walking Home. I listened to this musical piece, Walking Home. П uh, почему она такая грустная? And why it is so sad? The, the song or the album? Uh, uh, нет, песня, песня, самая основная песня. Only the song. Uh, I think all of my music touches with a very melancholic area. I that's you know my chemical imbalance. imbalance. Yeah, I can Вся моя музыка так или иначе связана вот с каким-то с какой-то меланхоличностью. Это такое мое внутреннее ощущение. А, и меня заинтересовала очень ваша одна песня. Ну, называется она «Леопольд». А Это про кого она? And uh, one song uh, impressed me very much. It is called uh, Leopold. And uh, who is the person who uh, is described in this song? <laughs> There's a some somehow um, there's a character on a cartoon called South Park. Э, Есть такой His, персонаж. his э, name is Leopold Stotch Butters. Butters. Yeah, Butters. So it's Leopold. It's for him. А, ну, а у нас первое, как бы, наше воображение сработало российское. То есть мы вам можем показать, кто это у нас в России, Леопольд. If you want, you can see it. So this That's is Leopold. Leopold. Yeah. Aww. this Russian He kind of has a butter single on. He's also very musical. He likes to sing a lot. Leopold. What does he play? What instrument? I think he, he sings, sings, probably, yeah. Sings. Looks like a singer. Aww как мне, начинающему, вы можете посоветовать, э, каких, э, ну, какие группы э, слушать вот в вашем именно направлении? И кем, какие музыканты вы сейчас вдохновляетесь? Um, I think there's an older generation. Из более старого поколения. With uh, Berelli Legrand, Angela DeBar and Stakula Rosenberg. I think that's a very good place to start. Uh, there's a new generation of players right now. Um, И Что касается нового поколения, вот тех музыкантов, которые сейчас, Adrian Munyard, Sebastian Gignot, Rocky, Grisette, a very good group called Les Doigts de l'Homme. Yeah, if I'm not you even if seeing- you Google or YouTube Gonzalo Brigada, then you'll see all of the other, uh, you know, guitarists. Окей. <clears throat> загуглите Гонзало Вергара, да, остальных тоже найдете. Ну и еще последний вопрос. А, По вашему мнению, а, какое значение сейчас имеет музыка джазовая и этническая в мире? Uh, it From seems your like a point of view. seems like a very small place, right? Мне But uh, кажется, достаточно небольшое место. I don't know. We're, we're you know we're happy to be playing the music that we're playing, and we all come from very far away, and here we are in Russia, in this beautiful place, and So we feel very fortunate and uh, мы просто счастливы от того, какую музыку мы играем. И вот, посмотрите, мы все приехали издалека, но теперь мы здесь, э, вот в этом месте. И мы, можно сказать, счастливчики. Спасибо вам. Спасибо.